Эё guys. За өнөөдөр бүгдээрээ нэг аим шиг юм бол айж болохгүй чаленж гэж хийж болно. За өнөөдөр бүгдээрээ тэрийг туршицгаая. За тэгээ ер нь бол би аим аим шиг зүйлээс бол ер нь бол аяг хол байдаг. Ер нь бол амар айдаг хүн болохоор нэг тийм аим шиг юм үзэх дурггүй. Тэгээ өнөөдөр ягаад ч юм тийм аим шиг юм үзэж туршмаар үзлээ. За тэгээд үзцгээе. За би энийг үзье гэд тавьсан байгаа. За селфи гинэ. Йоо, яжгара, яжгара, яжгара вин. За энийг эмгтэй хүн аим шиг кино үзчихсэн чинь гэрэл нь унтарсан. За энэ нэг селфи хийсэн зураг аа. пазл болгож оруулсан юм байна. Заавал ингэ зургаа тийм пазл болох гэж яасан юм бол. За ингэ оруулчих жаа юм. Яа би энэ нэг ядаж энэ шиг хвчээ ингэж байна. Тэгэхгүй бол бас амар эвгүй байна л та. Ямар нэг нэг тийм jump scare шууд нэг гарч ирдэг айлгалт төр байдаг. Тэрнээс би бол үхтлээ байдаг. сая сая н хараагүй бахта ард нь улаан цай мангас сойж байгаа чинь. Йой. Ямар амар юм бэ? нэг попкорн халаад идэж байна. За попкорн идэж байна. <laughs> Йоо, бурхан минь гэж хажуудаа юу ч амар бас арга ясны юм тавьсан юм дээ. Өөрөө нэг тийм амар аимшигын зүйл энэ төр сонирхдаг юм шиг нэ. Эсвэл бол энэ Halloween-ээр Halloween-ыг бас тохиолдуулж тавьсан зураг гэж магадгүй. Тэгсэн чинь пазл дээр хинч байхгүй ш дардна. Йоо. Йоо, сая бүр яг зүрхээр авах гэж бурхан минь гэж. За би ер нь э, нэг юм аим шиг юм үзчихмээр дахиад үзмээр ч юм шиг ер нь тийм Яа, цайны хол Миний хамгийн үгүй яддаг саунд эффектлээ би саяныхд үнэндээ дургу бурхан минь гэж. <laughs> За бас юу гэж байгааг сайн сонсох хэрэгтэй байна. За хаалгаа бити тайлж өгөөрэй гэж л ах шиг байна. Уяс сайн сонссонгүй. За юм үзэж ийн яа юу үзэж байна шоу үзэж байгаа юм шиг байна. Coca-Cola Pepsi энэ төрөчүүдэд тавьчихсан. Энэ баг унтлаа. За Snapchat дээр хин нэгнээс friending энэ төр ирсэн байна уу юу? За утсаныг харсан чи Snapchat дээр Anonymous Йоо, энэ гэртний хөвдөж байгаа зургийг аваад явуулсан юм шүү. өөр хүн ч юм. Э Anonymous гэдэг нь ямар ч нэг тийм идэвхтэйгүү хүн байна л да. Утсан унтарчлаа шүү. Ямар тэнийг юм бэ? Яг хин бэ гэдгийг сайн тогтоох гээд яахгүй. Тэнийг шүү цааш. Ингээ айдгүй бахтаа ёо. Үгүй утас нь асцсан ба штт. Унтаас штэ уулна. Тэгсэн чинь яасан гэнэ үү? I'm at the front. Би хаалганы урд байна гинэ. Аа, бурхан минь. Oh. бас ийм дурантай чухт байх үү? Хүн зогсож гин те. Баггүй, баггүй болчих. Тэгсэн чи нэг юм зогсоод байна да. Тэгэхээр байхгүй. За 910 нөлөө залглаа. Йоо 910 нөлөө залгсан чинь энэ энэ залуу гэхдээ ямар нэг тийм жүжиглэлтийн царайг байгааз. Тийм үннээсээ болохгүй яг ингээд жүжиглж байгаа гэдгийг мэдэгдүүлээд байгаа хгүй энэ залуу. Тэр харалтаа царай мэр гэдэг. Дан залуугт ерөөсөө нэг тийм гой жүжиглэх гой жүжиглэхгүй байна л да. Йой. Йой. Йоо, ямар эвгүй юм бэ? За, The Lurker гэдэг амьсгал фильм байна. Йоо, бойлол үгүй. Йоо, яг нөгөө нэг Lights Out гэх киног санагдуулчлаа бүр бурхан минь гэж. Йоо энэ бүр ёо энэ бүр шар ус энэ төр босцсон бүр амар даарж байгаа мэтэрч төрөөд байна бүр. Тэр цаана хөг унтаад тийш. Тэр цаана хүн унтаал энэ да. Joe? Нөхөр нь юм болов өөр хүнтэй амьдарч байгаа юм шиг өнөө ч гэсэн. Йоо, миний даралт ихсэх үед явах юм гэж. Юу? Joe. Joe, this isn't funny. Йоо. Йоо, тэнийг юм шиг орно дотор орчих юм аа. Юу гэдгийг хардаг байгаад та. Йоо, ямар юу юм бэ? Уйлаасаа. Сайн байна. Одоо нэ хүнчлэнэ бурхан минь гэж. Өөр юу юм бэ? Yeah. <laughs> Йоо. Байж байгаа ёо. Сая өглөө хөөе. Йоо. За за тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа түрүүтэй үзэгчтэй. За тэгээд peace, ruski number 1 Putin yeah.